What's good YouTube man, welcome back for another video with your boy Mikey man. So for today's video, we back again with a brand new reaction for your boys man. So somebody in the comment section wanted me to check this out. It's been highly requested. Somebody wanted me to check out 7 Minutos. Is it minute? Is it Minutos? 7 Minutos. They wanted me to check out 7 Minutos rap. What was it? Okay, so they wanted me to check out rap da Akatsuki. You feel me? So if you guys don't know, I don't watch anime like that, bro. But my brother told me to watch Naruto, so I'm on like I think I'm on season three or season four or five. I forgot. It's been it's been probably like three months since I watched Naruto. So like the, the Akatsuki are like the bad people. They're like the bad guys. You feel me? Akatsuki is like the bad the bad that's like the bad side of the like you know how they have the Hokages and they have the Akatsukis. Akatsukis. It's like the bad people, you feel me? I don't know a lot about it because I've not really watched the food thing yet. So that's all I know. So you guys wanted me to check out Rap the Akatsuki by 7 Minutos. You feel me? So we about to do it. Now if you're new to the channel, make sure to drop a like, subscribe to the channel. And if you're watching from Brazil, hola. To the How you doing? And without further ado, man, let's get started with today's video, man. Let's get it. legionário que é legionário, escuta também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Yeah, let's get it. Part 1. Da escuridão vista na sua aldeia. Criminosos colecionando demônios. Se fica no nosso caminho, não tem quem te ajude. Os ninjas mais procurados do mundo. Tem sapo atrás da máscara, esse é meu segredo Assim como te matar, o meu olho é vermelho Capos não sabe as minhas intenções Não passam de peões e minhas manipulações Intangível meu poder em outro nível Derrotados no caminho, me pergunto como é possível A máscara esconde a revolta de um ninja Rubito, Rubito dia Almoço na aula, varejando seu sangue Uma beijo sem calma, Oxiga Kikizan Minhas escamas não sabem o que é a trégua Avisem que há um tubarão entre os sete espadas descobri da minha vida qual foi a razão. Yeah! Encaixo tira só como um corvo que me procurado por traição. Tem meu clã, meu pai, minha mãe, tudo isso na frente do meu irmão. Quando da escuridão Surgem nuvens vermelhas Renegados estão na sua aldeia Criminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho não tem quem te ajude Os beijos mais procurados do mundo Criminosos colecionando demônios Olha sua cara de espanto Quando vê os ninjas de manto Trouxemos nuvens vermelhas Achou que o céu tá sangrando Cuidado estamos chegando Demônio de calda buscando Pra completar o nosso plano Vem, vem Meu nome é Prince, Rapei que Prince Tem com honra, com tem Cause you're feeling Someone is on coração mais fantásticas não tem coração Um assassino solitário Tive uma transformação Me sinto preso em solidão Curar ninguém pode Me transformei na escuridão Me tornei um fantoche Inimigos que me encontraram Vocês estão sem sorte Após sua morte vira meu fantoche Vai tocar na mente Lobo de sorrir negados Eles não cantam Eu juro bem te avisaram que só tem cara mal aqui Não és para Akatsuki Flores ou renegas, serão capturas Levando o principal, dominando o mundial Não te avisaram que só tem cara mal aqui Não és para Akatsuki É que eu sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual yeah. Trouxemos níveis vermelhos yeah. Acho que o sol tá sangrando Ei. Cuidado que estamos chegando Demônio de cada buscando Ei. Vou completar o nosso plano No horizonte negas Eles não capturados Demônio principal Luminoso mundial Não te avisaram que só tem cara mal aqui Não é pra capturar <laughs> oh my god, bro. The first one was okay. The first one was cool. The first one was good. The second one. The second one, uh, I got to Hey, hey, hey. Yeah, that's my favorite one, you feel me? Anyway, man, that's it for today's video, man. That's it. 4 wrap the Akatsuki Naruto OS Ninja Mess. I'm not gonna read all that, bro. You feel me? But you guys know what I'm talking about. You feel me? But yeah, man, that's it. Make sure to drop a like, subscribe to the channel, and if you're watching from Brazil, hola, to the band. How you doing? And without further ado, man, I'll catch you guys in the next week, man. It's your boy Mikey. Uh. Peace ain't no beat. I'm in the woods throwing Eminem beats. When a nigga spin all I know is get feet. Smoking on sides, I ain't smoking no G. She know her minutes are quick. Yeah. I don't care how good you are in anything. You don't have discipline. You ain't nobody. Right. You're nothing without discipline. Because you give up under the slightest struggle without discipline. 100%. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Ah. Doing what you hate to do, but do it like you love it. That's that is a great quote. Mm-hmm. And if you can do that, you could be successful in anything. Yo, you normally are. <laughs> Oh yeah, Maj, the one right here. What do? Uh, sauce up on you too. Uh, you know I'm dripping, baby, and you dripping too. Uh, I know you love me, baby, and I love you too. Uh, I know you love me, baby, and I love you too. Uh, what do? Uh, sauce up on you too.